اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استوديو تي دي اي بهذا بهيدا الحلقه بدنا نحكي عن مشروع كثير مهم آه، نزلناه هو مشروع آه، مكاتب وبدنا نقابل السيد براق بخصوص آه، هذا المشروع والطبيعه تبعه هو موجود في بصن اكسبريس فان شاء الله بعد المقدمه بندخل بهيدا المقابله ان شاء الله بتكون رائعه وبتعجبكم Burak Bey hoş geldiniz. Türkiye Dreams Apartman ha, TDA. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, Burak Bey sizin proje böyle bir konsept bize çok nadir var. Yani e, Basın Express içinde e, ofis e, ofis e, şey projesi çok iyi bir şey. müşteriyle, müşteriyle ama şirket, e, inşaat şirketi hakkında e, biz çok bir çekim yapmadık bizim müşteriyle Antal hakkında şirket, inşaat şirketlerini anlatabilirsin. E, ee, Antyapı Türkiye'deki en büyük inşaat şirketlerinden bir tanesi. Özellikle Avrupa yakasında çok ciddi projeleri var. E, keza e, Avrupa yakasında da Bomonti bölgesinde, e, Antil projesi var. bu Bunun, uzun olan. Uzun olan evet. Antil projesi. Onun dışında Bodrum'da çok büyük bir proje var şu anda. Yazlık projesi. Aha. Villalardan oluşan, içinde marinası olan. Aha. O da çok değerli bir proje. E, aynı zamanda Antyapı e, yurt dışında taahhüt işleri de yapıyor. Yurt dışında projeler yapıyor, onları satıyor. Bunların içinde Moskova, e, Londra gibi e, önemli Ama şehirler Türk, Türk de var. Şirket. Ama Türk şirketi, hmm. tamamen Türk yapısı. E, ve bu işin gerçekten e, en altından gelerek e, bu işi yapan e, bir firma. Hı hı. Yani işin teknik anlamda, pazarlama anlamında her türlü detaylarına vakıf olan e, çok kaliteli bir firma. Yapmış olduğu işlerde de e, diğer firmalardan kendisini özellikle ayırabiliyor. E, kalite anlamında ciddi yüksek kalitede inşaat e, yapıyorlar. Hem yaptıkları inşaat yüksek kalitede hem içeride kullandıkları e, malzemeler yani ince diye tabir ettiğimiz kapısı, e, banyosu, işte tuvaletleri, girişi, dış cephesi e, görsele hitap eden malzemeleri de oldukça kaliteli. Ha maşallah. Evet. E, proje hakkında e, ne e, müşterinin ne anlatacağız? Neden orada alınmalı? Neden orada alım yapılmalı? E, şimdi biliyorsunuz e, İstanbul büyük bir şehir. Yani metropol ciddi anlamda büyük bir şehir. Ve İstanbul'un esas ticari anlamda yapılanması Avrupa bölgesinde, Avrupa yakasında e, basın ekspres hattı üzerinde kuruldu. E, bunun sebebi neydi? E, havaalanına olan yakınlığıydı. Yaklaşık buradan Atatürk Havalimanı 5-6 e, dakikalık, dakikalık mesafede. E, bundan dolayı buraya bir yapılanma oldu, ticari bir yapılanma oldu basın ekspres yolu üzerine. Şimdi Atatürk Havalimanı kapandı biliyorsunuz. Yeni havalimanı açıldı. Yeni havalimanında şehrin birçok noktasına uzak vaziyette. Hı hı. Ancak e, bu projenin olduğu nokta e, havaalanına çok ciddi anlamda yakın. Yani havaalanına yakın, en yakın ticari bölge diyebiliriz basın ekspres yolu için. 20 dakikalık bir sürede e, havalimanına rahatlıkla ulaşıyorsunuz ve en büyük avantajınız şu, trafik e, trafiğe girmeden oraya ulaşıyorsunuz. Çünkü bu güzergahta herhangi bir şekilde trafik yok. Bizim projemizin olduğu nokta havaalanının dışında İstanbul'un içinde iki tane büyük karayolu var biliyorsunuz. Biri e, 5 e karayolu, bir E80. E, biri de e, 80 e yani bizim TEM diye tabir ettiğimiz e, arka taraftaki Edirne istikametine yani Avrupa istikametine doğru giden karayolu. Bu proje iki karayolunun da tam birebir ortasında kalıyor. Hı hı. Etrafı tamamen alışveriş merkezleriyle çevrili. Metro olacak. E, metro hemen yanında bir dakikalık yürüme mesafesinde metro var. E, büyük alışveriş merkezlerinden işte Aqua Floria çok yakın. Mall of İstanbul 3 dakikalık mesafede. Orada business oteller var, Elliot World falan. E, bu projenin, hemen bizim projemizin etrafında tam 5 tane otel var. Elite World, Marriott e, gibi, e, Four Point gibi 5 tane otel var ve bunların hepsi tamamen yürüme mesafesinde. Hani araba kullanmanıza gerek kalmadan e, ulaşım sağlayabileceğiniz e, bir proje. Hatta Marriott'la e, projenin arasında kapı bile yok. Yani özel bir geçiş var. Direkt otelden projeye geçiş yapabiliyorsunuz. Hmm. E, öyle de bir şeyimiz var, şansımız var. Güzel. E, lokasyon olarak çok uygun bir lokasyon. E, bunun dışında yatırım amaçlı dediğimiz zaman İstanbul'un her yerinde insanlar gayrimenkul alabiliyorlar. Ev alabilirler, e, dükkan alabilirler, ofis alabilirler. E, ancak her bölge diğerleri gibi e, belli oranda kar sağlamaz. Yani bugün X bir bölgede e, gayrimenkul alırsınız, bugün alırsınız 100 bin dolara. Yarın gelirsiniz yine 100 bin dolardır o bölge. Çünkü bir, belli bir prim yapmaz. Ancak şehrin merkezinde alacağınız projelerde özellikle, yani bunun gibi basın ekspres hattı gibi olan projelerde e, sürekli bir prim yapma durumu söz konusudur. Yani aldığınız gayrimenkul her daim prim yapabilir. Bir, bir ikincisi yatırım amaçlı alındığı zaman buraların kiraya kiraya verilmesi çok kolaydır. Yani bugün bir ofis satın aldığınızda e, ofis amaçlı kiraya vermek amaçlı bir ofis satın aldığınızda her bölgede kiraya vermeniz çok kolay değildir. Doğru. Ancak bu bölge şehrin merkezinde, otellerin ortasında, e, ulaşım ağının tam ortasında kaldığı için kiraya verilmesi de oldukça kolaydır. Zira bizim projemizde e, içerideki kiracıların %90'ı yabancı firmalar. Ve yabancı firmaların özellikle bu bölgeyi tercih etmelerinin de başlıca sebebi havaalanına olan mesafeleri, e, yanındaki otel falan. yanındaki oteller ve bizim projemizin şöyle bir özelliği var. 7-24 hizmet veriyoruz. Yani bugün her iş merkezi 7-24 çalışmaz. Akşam 6'da kapanır biliyorsunuz Doğru. Burada biz zaten bu sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Akşam Baz, 6'da sizin pazar günü kapanır. klima yok burada. <laughs> Aynen öyle. Bizim orası yani bizim projemiz e, Ant Pilato projesi 24 saat hizmet veriyor. 24 saat çalışabiliyorsunuz içeride. E, böyle büyük bir avantajı var. Otopark sıkıntımız yok. Aşağıda çok büyük kapalı otoparkımız var. Aynı zamanda açık otopark alanımız var. E, içeriye misafirleri geldikleri zaman onları ağırlayabilecekleri, karşılayabilecekleri ciddi bir yeşil alan var. E, her manada e, tüm detayları düşünülmüş güzel bir proje. evet. Ayrıca tabii en büyük detay da bu. bu günümüzde her projeye %100 güvenemiyorsunuz. Yani dünyanın her yerinde var bu. Ee, buranın en büyük avantajlarından biri de tamamlanmış, bitmiş, tapuları hazır, e, içinde yaşam olan, kullanılan, e, hiçbir sorunu olmayan bir proje. Ee, sizin e, şey ofislerde ne tamam veriyorsunuz? Evet biz ofisleri ne tamam veriyoruz çünkü her şirketin bir konsepti var. Ee, siz yeri halı istersiniz, başka biri yeri taş ister, öbürü mermer ister. Ee, biri tavanı yüksek tavan ister, biri alçı birisi tavan mutfak ister. ister. Birisi biri mutfak, mutfak ister, biri bölme yapar içeri, biri hiç bölme istemez açık flat ofis olarak kullanır. Ee, e, onun için bunun şeyi yok, e, bir ölçüsü yok. Onun için biz tamam veriyoruz. İsteyen istediği gibi e, içeride hareket edebilir, istediği tadilatı yapabilir. E, o tamamen ona kalmış. Bir katın tamamını da alabilir, belli kısımlarını da alabilir. Biz her katı 8 bağımsız bölüme ayırdık. Yani bir kat aldığınız zaman 8 tane tapu almış oluyorsunuz. İsterseniz bunu toplu kullanabiliyorsunuz, isterseniz parçalı kullanabiliyorsunuz. Ee, şöyle bir detay var. Eğer derse ki yatırımcı ben burada bir ofis satın alacağım ve satın aldığım ofisi de e, kiraya vermek istiyorum derse eğer o zaman bir e, bizim çalıştığımız mimarımız var. Mimarımızın da bir e, konsept şeyi var, e, planı var. O planda istediği gibi işte bölebilir, yapabilir, e, işte yerine halı opsiyonu var, taş opsiyonu var. Ama bunun minimum hali e, olarak bizde liste fiyatı olarak belli. E, mimarımız da belli ben tadilat yapmak istiyorum ve kiraya vermek istiyorum bu şekilde dediği anda mimarımızla hemen e, yatırımcıyı birleştiriyoruz ve 22 gün içinde içini yapılı olarak teslim ediyoruz. Yapılı olan ofislerin görüntüleri zaten mevcut. E, yani nasıl, yapıldığı zaman nasıl oluyorunu e, görüntüleri mevcut. Biz onları o şekilde tadilatını yaparak kiraya verdiğimiz içeride ofislerimiz var. E, bu da en büyük soru işaretidir aslında e, ben yatırım yapmak üzere bir yer aldım, satın aldım ama kiraya veremiyorum. E, biz öyle bir problemimiz de yok. Biz kiraya verdiğimiz, yani bugüne kadar kiraya verdiğimiz ofisleri de size satabiliyoruz. Ben yeni kiracı istemiyorum, eski kiracılığı olandan da satın almak istiyorum, yatırım yapmak istiyorum dediğiniz zaman bizim için o da problem değil. İçinde kiracı olan e, herhangi bir ofisi de satın alabilirsiniz. Vakira gelir daha yüksek yani ticari olan. Şimdi tabii ki e, bugün 600 bin TL'ye yani 100 bin dolara bir şey aldığınızda, e, daire aldığınız zaman ondan alabileceğiniz kira maksimum 300 dolar, 350 dolardır. Ancak ofis satın aldığınızda minimum 100 bin dolara karşılık minimum 500-550 dolar kira alabilirsiniz minimumda. Yani evet ben hesapladım yani. Yarı yarıya neredeyse. Yani e, şey e, konut olan e, yüzde dört falan gelir ama sizin proje buraya e, yüzde altı, altı buçuk falan. Tabii aynı zamanda da vergi avantajı var tabii ki. E, Türkiye'de iş yerleri kiralama yaptıkları zaman e, onların üzerinden bir stopaj vergisi ödüyorlar devlete. Yani sizin adınıza ödenecek olan gelir vergisini kiracılarınız stopaj vergisi olarak ödüyor. Dolayısıyla yatırımcı bir ofis satın aldığında kiracısı onun adına stopaj ödediği için stopaj vergisi ödediği için gelir vergisi ödemiyor. Hmm, doğru, doğru. Bu da e, yaklaşık %20'lik bir avantajdır gelir vergisi. Tabii. E, yıllık %20'lik bir avantajdır. E, kiralarınızı kiraya verirken herhangi bir konutu e, birinci yılın sonunda 12 ay kira almış olursunuz. Ancak bu 12 aylık kiranın 1,5-2 kirası yaklaşık devlete vergi olarak ödenir. Ancak iş yerlerinde hem yüksek kira alırsınız hem de 12. ayın sonunda 12 aylık kira almış olursunuz. Çünkü sizin adınıza gelir vergisini kiracınız stopaj vergisi olarak devlet öder. Anladım Burak Bey. Ee, proje maşallah çok iyi. Biz orada çok bir iş, e, güzel bir iş yapacağız inşallah, beraber. inşallah. Teşekkür ederim bu e, görüşmeye için. İnşallah, rica ederim. Ve her zaman sizi bekliyoruz burada. İnşallah. Görüşmek تشكر üzere. نحن كثير بنتشكر براق بي على المعلومات اللي اعطانا اياها بخصوص هذا المشروع مثل ما سمعتوا المشروع هو تجاري آه، المعلومات اللي حكاها كمان نحن بنروح نصور المشروع مشان كمان ناكد عليها آه، الدقيق منا او لا هذا شيء بتشوفوه بتشوفوا كمان تقييمنا الخاص آه، بهذا المشروع آه، ان شاء الله بالنموذج آه، يلي بدنا نصوره فاذا كان في عندكم اي استفسارات عن الاسعار عن الاجار عن الاجار تبع يعني عائد الايجاري تبع هذا المشروع ممكن تتواصلوا معنا بالارقام الموجوده اسفل الفيديو ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمة الله